ドイツのこいつフィーうるさいことだよ挽回はいはいはいはい。 ったくドイツのこいつキンキンうるさいことだよ挽回